हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लाजवाब बढ़िया एकदम तो अभी हमने जो सिलेबस आपका कवर कर लिया है अभी तक के सिलेबस में अगर हम देखें तो हमने दो मेजर चैप्टर्स अपने कवर करे हैं ठीक है पहला था हमारा इंट्रोडक्शन और उसमें फिर हमने जो क्लासेस हैं क्वेश्चंस की वो भी कंप्लीट करी हैं सेकंड हमने जो कंज्यूमर इक्विब्रम है वो चैप्टर भी पूरा कर लिया है और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमारे दो पार्ट्स हैं एक था हमारा कौन सा बताइए फटाफट से यस कार्डिनल अप्रोच और उसको हमने by the way of utility complete कर लिया है उसका जो दूसरा सेक्शन है यानी कि ऑर्डिनल वो आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से फॉलो होता है ठीक है और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हम बाद में करेंगे किसके डिमांड चैप्टर के किसके डिमांड चैप्टर के तो friends consumer equilibrium chapter by way of utility हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर डिमांड ठीक है चैप्टर में क्या है ठीक है उसको जानने से पहले वहां पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं नॉर्मली ये जो वर्ड है डिमांड ये आपने सुना होगा अभी बेसिकली डिमांड क्या होता है हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है हम उसे परचेज करके लाते हैं बाय करके लाते हैं अपनी डिमांड अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं by the way of demand तो नॉर्मली अगर हम बात करें डिमांड की तो डिमांड हमने यही सुना है कि हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको बाय करके लाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं that's it that is all about demand भाई आपको कभी बुक चाहिए कभी नया फ़ोन चाहिए कभी पापा हमें एक्सबॉक्स चाहिए खेलने के लिए हमें नया बैट चाहिए फुटबॉल चाहिए वगैरह वगैरह तो ये सब जो रिक्वायरमेंट आपके सामने आती हैं इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं डिमांड ये सब क्या होती हैं डिमांड होती है अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं राइट इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे ऑब्वियसली ये चैप्टर आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है लेकिन अपनी लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में देखने वाले हो जो हमारे साथ डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर होते हैं ओके तो पहले तो इस चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे बेसिकली डिमांड होता क्या है क्या क्या चीज उसके अंदर हमें पढ़नी है एंड उसके बाद फिर उसके बहुत सारे टॉपिक हैं इवन न्यूमेरिकल्स भी हैं चैप्टर में वो हम इसमें कवर करेंगे ठीक है राइट डिमांड चैप्टर में जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक तो पहले हमें इस चैप्टर में कवर करनी है theory theory and concepts and उसके बाद हम एक और चैप्टर करेंगे and that is elasticity of demand that is what elasticity of demand ये थ्योरी चैप्टर है एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं थ्योरी चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं सबसे पहला है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एक छोटा सा टॉपिक हमारा होगा डेफिनेशन को लेकर उसके रिक्वायरमेंट को लेकर उसके पॉइंट्स को लेकर अलग अलग दूसरा जो टॉपिक हम इसमें करेंगे demand function and that is a very important section ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा होगा इस चैप्टर में एंड इसी के अंदर में से एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है उसके बाद हम अगला जो टॉपिक इसमें करेंगे वो है law of demand and finally movement and change okay so that is the content in the chapter of theory and concept of demand theek hai aur uske baad definitely numericals to हमें kuch sorry numerical keh raha hu kuch questions to हमें karne hi karne hain elasticity of demand wale chapter mein दो सेक्शन है बस आपके और कुछ नहीं एक बेसिक जो डेफिनेशन है बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन उसके बाद obviously numericals on the basis of numericals hum is chapter mein jo elasticity of demand ki degrees hongi jo categories hongi wo bhi hum iske andar cover karenge is that fine to ye topic हैं ye do chapter hamare is kya kehte hain demand chapter के अंदर आएंगे एक हमें करना है थ्योरी एंड कंसेप्ट और दूसरा हमारा क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ओके आइए चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं अपना चैप्टर डिमांड और इसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं क्या कॉन्सेप्ट हैं ये सब हम शुरू करने वाले हैं आइए देखें तो सबसे पहले अगर पूछें कि भाई चैप्टर क्या है सर बताइए चैप्टर है डिमांड तो सर डिमांड क्या होता है तो डिमांड क्या होता है उस पर जाने से पहले कैसे ये क्रिएट होता है कैसे बनता है उस पर जाने से पहले मैं आपको डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूं पहले ठीक है इसको डिस्कस हम करेंगे इन डिटेल पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो what is demand is demand refers to the <clears throat> quantity of a commodity demand refers to the quantity of a commodity which a consumer willing and able to buy at every possible price during a during a given period of time. Okay ये एक छोटी सी डेफिनेशन डिमांड की हाँ जी छोटी इतनी बड़ी नहीं है रिपीट कर देता हूं मैं demand refers to the quantity of a commodity which a consumer willing and able to buy at every possible price during a given period of time इसमें ध्यान देने वाली चीजें कौन कौन सी हैं इसमें सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ये एक मेन पॉइंट है उसके बाद है consumers willing willing and able to buy उसके बाद है possible price and then a given period of time याद रखिएगा ठीक है इस डेफिनेशन में ये चार चीजें मेन है सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ अकोमोडिटी उसके बाद कंज्यूमर्स विलिंग उसके बाद है possible price and given period of time ठीक है राइट इस डेफिनेशन को हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमांड क्रिएट कैसे होती है डिमांड बनती कैसे है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि भाई कि सर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी हमें इस चीज़ की डिमांड थी हमने इसको परचेज किया that's all that's all that's all ठीक है ओके तो हमें पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है दैट इज़ आर डिमांड लेकिन वो जो ज़रूरत है वो जो रिक्वायरमेंट है जो उसे परचेज करने की बात आती है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में किस तरीके से क्रिएट होती है हमारी लाइफ में हमारी फैमिली में किस तरीके से क्रिएट होती है वो हमें समझना है ओके सो इस डेफिनेशन का ऑपरेशन करने से पहले ठीक है हम पहले यह समझ लेते हैं कि डिमांड तैयार किस तरीके से होती है किस तरह से बनती है so the next heading is छोटी सी हेडिंग इन डिटेल हम इसमें नहीं जाएंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड डिमांड बनती कैसे है तैयार कैसे हो जाती है तो राइट आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे तैयार होती है सबसे पहली चीज जो डिमांड को क्रिएट करने के लिए चाहिए desire of a community community मतलब गुड जो हम परचेस करना चाहते हैं desire of a community obviously हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है जरूरत है उसके बाद है presence of that community okay start <clears throat> तो जरूरी बात इसमें यह है कि जो हमने लिखा है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड अभी पूरा नहीं हुआ अभी में कभी सोचो इन दोनों के भी हाफ पर डिमांड क्रिएट हो जाएगी नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुई है लिस्ट अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं हमें किसी चीज की डिजायर होनी चाहिए और वो चीज हमारे नेचर में प्रेजेंट होनी चाहिए जैसे आपने कहा सर मुझे एक कार परचेज करनी है ओके okay, आपने डिसाइड कर लिया मारुति हिंडाई वगैरह वगैरह और जाकर आपने मार्केट में देखा बहुत सारे ऑप्शन आपने परचेज कर ली आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे ये वाला एसी चाहिए ठीक है तो आप मार्केट में गए हिताची सैमसंग एल वगैरह वगैरह आपने पसंद करा और ठीक है आप खरीद कर ले आए आपने कहा सर मुझे डॉगी पालना है मैंने कहा अच्छी बात है डिजायर आपकी अच्छी है कि सर जिसके तीन सिर हो अरे भाई ये कौन सी बात हुई भाई तीन सिर वाला डॉगी तो हमारे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना तो ऑब्वियसली कहां से परचेस करोगे कहां से उसके डिमांड करोगे तो सेकंड थिंग इज कि वो आपके नेचर में प्रेजेंट भी होनी चाहिए right desire of a community presence of that community ये दोनों चीजें डिमांड के लिए जरूरी हैं क्या सर इन दोनों से डिमांड क्रिएट हो जाती है नहीं इन दोनों से डिमांड क्रिएट नहीं होती ये दोनों भी डिमांड के लिए जरूरत है जरूरी है तो सर इनसे क्या होता है इन दोनों से क्रिएट होती है क्या वांट क्या क्रिएट होती है यस yes, वांट कोई भी चीज जिसकी आप डिजायर करते हो और वो आपके नेचर में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो आपकी वॉन्ट क्रिएट कर देती है डिमांड नहीं वॉन्ट क्रिएट करती है भाई ऑब्वियस है आप सबकी तमन्ना है कि हम आगे चल के लंबोर्गिनी परचेस करें आगे चल के हम हार्ले डेविडसन परचेस करें ठीक है ऑब्वियसली ये आपकी क्या है अभी वॉन्ट है आपको पता है ऑब्वियसली आप में से कुछ हो बट नॉट ऑल कि भाई अभी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम ये गाड़ियां और ये बाइक्स परचेस कर पाए लेकिन खरीदना तो चाहते हैं ना तो वो चीज क्या है आपकी वॉन्ट है वो अभी आपकी डिमांड नहीं बनी है that is your desire that is your need sorry not need that's your want जहां पर आप उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो तत्पर हो तब वो बनती है क्या डिमांड तो इसी कॉन्सेप्ट से जो तीसरा पॉइंट है दैट इज रेडीनेस टू पे आप उस चीज के लिए अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार हो यह भी बहुत नेसेसरी कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर आप शॉप पर गए कि भाई मुझे ये वाला ऐसी चाहिए उसने कहा सर आज नहीं है कल आ जाएगा आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं कल ले आना आप गए आपने देखा ऐसी आ गया उठा लो और आपने कहा नहीं पैसे देने की तो बात नहीं थी ये थोड़ी ना होता भाई डंडे मार के भगाएंगे तुम्हें वहां से वो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज की डिजायर रख रहे हो मतलब आप उसे चाहते हो आप उसे खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए so readiness to pay is also necessary आगे okay sir sir readiness to pay हम पे करने के लिए तैयार है सर पे क्या करोगे अरे पे क्या करोगे ऑब्वियसली उसका जो पर्टिकुलर प्राइस होगा ओके okay, सर कहां पे करेंगे ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एंड पर्टिकुलर टाइम पर ओके ये फोर पॉइंट्स जो है वो क्लियर है by desire of that community presence of that community हमें पे करने के लिए तैयार रहना है क्या पे करना है प्राइस पे करना है ओके सर प्लेस और टाइम का रोल है डेफिनेटली जो प्राइस है उसके अलावा प्लेस और टाइम भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं किसी भी कम्योडिटी की डिमांड प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग भी होती है जैसे प्लेस की बात करते हैं कोई मान लीजिए हिल स्टेशन में है ऑब्वियसली वुलेंस की डिमांड ज़्यादा होगी कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होगी टाइम की बात करें आप समर्स में हैं तो उसमें आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होगी अगर आप विंटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें वुलन्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो यहां पर जो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसकी आप डिमांड कर रहे हो ऐसा तो नहीं होता ना नॉर्मली कि आप भरी गर्मी में दिल्ली में बैठे हो जून में और आपके डिमांड है कि मैं ओवरकोट पहन के बैठूं मुझे उसकी डिमांड है ऐसा तो नहीं हो सकता तो यहां पर जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिमांड को बनाने में इज दैट क्लियर तो ये पांच चीजें डिमांड को तैयार करती हैं और इसी इन्हीं कंपोनेंट्स के बिहाफ पर डिमांड की ये डेफिनेशन तैयार है डिमांड हम खरीदना चाहते हैं हमारे डिजायर है किसे खरीदना चाहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है so demand refers to the quantity of a community जो हम परचेज करना चाहते हैं ओके okay? परचेज करना चाहना बहुत जरूरी है डिजायर रखनी जरूरी है ऑब्वियसली अगर आप बिना डिजायर के उसको परचेस करके लाए हैं so you are not a rational consumer और रैशनल कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट हम कंज्यूमर एक्सप्लोर में लेकर चल रहे हैं सो so, अगर हम यहां पर बात करें क्वांटिटी परचेस करने के लिए आपकी विलिंगनेस होनी जरूरी है ओके क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो आप विलिंग हो तो क्या उसके लिए क्या चुकाओगे एवरी पॉसिबल प्राइस हर प्राइस का होना जरूरी है और ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड नहीं होती है एक पर्टिकुलर पीरियड में डिमांड कम्युनिटी की होती है तो उस पूरे टाइम के दौरान जो भी डिमांड हुई है उसको हम यहां पर कंसिडर करेंगे is that fine that is the what demand we all knows अब ये उसको नोट कर लीजिए फटाफट से अभी डिमांड को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन के साथ आप लोगों के पास 30 सेकंड्स आइए इसको नोट कीजिए डन ओके मैं नीचे वाला सेक्शन जो है उसको रब कर रहा हूं आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मली एक और डेफिनेशन साथ साथ पढ़ेंगे and that is the definition of quantity demanded ये अभी नहीं समझाने वाला मैं आपको बस मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी अगली हेडिंग में हम समझेंगे सो क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन डिमांड से मिलती जुलती है quantity demanded refers to the quantity of a commodity which अगर आप देखें सेम चल रहा है which a consumer willing and able to buy at a given price during a given period of time. Okay. अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसमें जरा डिफरेंस बता दीजिए तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने इस डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी पता लगा लिया होगा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन दोनों सेम है दोनों में कोई फर्क नहीं है फर्क सिर्फ किस चीज का है कि सर यहां पर कुछ ये था एट एवरी पॉसिबल प्राइस और यहां पर क्या आ गया सर एट अस यस क्या आ गया एट अ गिवन प्राइस आ गया दोनों डेफिनेशन बाकी ऑलमोस्ट सेम है सो so, सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस हुआ मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि फिलहाल अभी आप दोनों को बिल्कुल सेम समझें दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा right so that is all about the definition of demand and quantity demanded is it fine okay आगे बढ़ते हैं <clears throat> अगले टॉपिक्स पर अगर हम जाएं तो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा तो अगली हेडिंग है presentation of डिमांड डिमांड की डेफिनेशन तो हमने लिख ली डिमांड के बारे में हमने डेफिनेशन को जो जो कॉन्सेप्ट है उसका कंपोनेंट का वो हमने पढ़ लिया ओके तो सर इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ पर टेबल के जरिए हम कैसे लिखते हैं तो उसी के लिए ये अगली हेडिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हमें उसका शेड्यूल और स्केड्यूल बनाना सीखना है individual demand schedule individual demand curve similarly market demand में भी schedule and curve schedule and schedule okay दोनों अलग अलग एक्सटेंट है schedule is from Britishers and schedule जो बोलते हैं वो आपका यूएस एक्सटेंट है तो भाई आप जिस कंटेंट में जिस कॉन्सेप्ट में जैसे जिस भी एक्सटेंट में बोलना चाहें ये आपकी मर्जी है ठीक है इसको नोट कर लीजिए इंडिविजुअल डिमांड और market demand 15 seconds fine done okay आइए शुरू करते हैं इंडिविजुअल डिमांड से सर इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं बिल्कुल जी इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे individual demand sir what is individual demand so individual demand is quantity demanded by an individual right right? यहां पर क्या वर्ड लिखा है आपने quantity demanded okay demand word नहीं लिखा आपने कुछ और लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड क्यों अभी डिस्कस करेंगे individual demand is quantity demanded by a consumer at different prices of a commodity तो अब अभी अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें बिल्कुल कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है so you know the meaning of individual individual मतलब कौन अकेला भाई उसकी डिमांड जो है जो खरीदना चाह रहा है that is what individual demand अलग अलग प्राइजेस पर ठीक है अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे यहां पर हम बना लेते हैं शेड्यूल और यहां पर हम इसका बनाएंगे कर्व ओके अब अगर हम बात करते हैं किसकी शेड्यूल की तो शेड्यूल बेसिकली होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ओके okay जी क्या होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन इसको हम टेबल के जरिए प्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल डिमांड को टेबल के जरिए प्रेजेंट करना इज शेड्यूल इधर आपने कंसिडर करा किसको प्राइस को इधर आप कंसिडर करेंगे मैं अगेन बोल रहा हूं कौन क्वांटिटी डिमांडेड कौन Q T Y D D quantity demanded short में हम लिखेंगे लिखेंगे इसको और अगेन यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड आया है डिमांड नहीं आया है क्यों आइए पहले इसको पूरा करें प्राइस कितना है टेन प्राइस को मैंने कितना एज्यूम करा टेन एज्यूम करा क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है एज्यूम कर लेते हैं हंड्रेड कोई भी कम्युनिटी मान लीजिए पेन जो मेरे हाथ में है इसका प्राइस कितना दस रुपए है और अभी कोई भी इंडिविजुअल या मैं जैसे अभी इसकी सौ क्वांटिटी बाय करता हूं डिमांड करता हूं इतने की ये प्राइस बढ़ गया दस से बारह हो गया ओके तो डिमांड क्या होगी ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी भाई ये आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई कमोडिटी महंगी होती है अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी नीड कम हो जाती है तो सेम चीज हमने यहां पर लिखी प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई कम हो गई प्राइस और बढ़ गया दस से पंद्रह हो गया डिमांड इसकी और कम हो जाएगी इज दैट फाइन तो हमने यहां पर यह पढ़ा है कि प्राइस के बढ़ने पर क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और यहां पर यह चीज क्लियर होती है इस टेबल के जरिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा जी यस नेगेटिव रिलेशन होता है दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड है ओके क्लियर तो जैसे नॉर्मल हम अपने बिहेवियर में देखते हैं अपने आसपास देखते हैं अपने फ्रेंड्स के फैमिली के बिहेवियर में देखते हैं कि अगर कोई कम्युनिटी के किसी कम्युनिटी के प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी कम और अगर किसी कम्युनिटी के प्राइस कम हो जाए तो डिमांड नॉर्मली बढ़ जाती है ओके <clears throat> आइए अब समझते हैं कुछ डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड था कि सर डिमांड क्या था क्वांटिटी डिमांडेड का देखिए मैं पहले आपको बता दूं जहां तक किसी चीज को समझाने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑलमोस्ट दोनों सेम है ऑलमोस्ट दोनों सेम है एक छोटा सा डिफरेंस है बस वो आप समझेंगे आगे चल के इसको कंफ्यूज मत करना कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या डिमांड क्या बाकी आगे चल के हम दोनों को सेम समझेंगे लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है आओ उसे समझ लेते हैं इस टेबल में अगर आप देखें मैंने कितने प्राइस लिए हैं मैंने तीन प्राइस लिए हैं टेन ट्वेल्व और फिफ्टीन उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं क्वांटिटी है that is hundred that is ninety and that is eighty okay ये कितना लिखा है भाई बताइए टेन और टेन के सामने क्या है हंड्रेड तो हंड्रेड क्या है हंड्रेड क्वांटिटी डिमांडेड है हंड्रेड क्या है क्वांटिटी डिमांडेड है ये क्या है 12 भाई पहले जब आप 10 की बात कर रहे थे आपने 12 और 15 को छिपा दिया ठीक है 10 के सामने कितना है 100 100 इज क्वांटिटी डिमांडेड 10 को छिपा दीजिए ऐसे हाँ और 15 और 80 को छिपा दीजिए क्या बचा 12 पर 90 12 पर 90 का मतलब 90 क्या है क्वांटिटी डिमांडेड है बिल्कुल ठीक ऊपर के दोनों छिपा दीजिए क्या बचा 15 और 18 उस 15 और 80 80 क्या है क्वांटिटी वांटेड सर ये क्या हो रहा है राइट right. अब यहां पर अगर आप देखो तीन प्राइस आपने लिखे थे लेकिन हर बारी आपने एक सिंगल प्राइस को कंसिडर करा या तो 10 या 12 या 15 आइदर इट इज 10 और 12 और 15 सारे एक साथ नहीं सब अलग अलग सिंगल हैंडेडली आप उसको स्टडी कर रहे हो तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड लेकिन जब आप पूरे की स्टडी एक साथ करते हो एक साथ बिहेवियर को चेक करते हो तो उसे कहा जाता है डिमांड इन शॉर्ट भाई ये डिमांड है और उसके अंदर क्या होता है quantity demanded demand is a wider concept quantity demanded is a narrow concept अगर आप सिंगल प्राइस की स्टडी कर रहे हो तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो क्या होती है क्वांटिटी डिमांडेड एंड अगर आप सभी प्राइजेस का एक साथ क्या कहते हैं एक साथ स्टडी करते हो और सबको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हो पूरा रिजल्ट निकालते हो तो सारे प्राइजेस को एक साथ स्टडी करना is what demand is that fine तो ये बेसिकली डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता है फॉर एग्जाम्पल ये पेन दोबारा रिपीट कर लेते हैं कोई भी चलिए आपसे शुरू करते हैं आप पेन परचेस करके लाते हो बहुत सारे आपको एक कोई ट्वेंटी रुपीज़ वाला पेन जो है वो पसंद है वो ट्वेंटी रुपीज़ वाला है तो अभी उसके आप पांच पेन खरीद के ले आते हो तो पांच क्या है आपका क्वांटिटी डिमांडेड ओके पंद्रह हुआ दस भाई जब प्राइस पंद्रह हो जाएगा दस हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा तब भी तो आप उसकी डिमांड करोगे तब भी तो आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी जो एक रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज हुई है उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है और ड्यूरिंग द पीरियड जो भी सब कुछ आपने परचेस करना चाहा जब भी परचेस करना चाहा दैट इज योर डिमांड आपकी requirement is your demand is it fine तो ये हमने यहां पर इसका शेड्यूल इसका टेबल तैयार करा तो शेड्यूल क्या होता है टेबलर प्रेजेंटेशन और कर्व पर अगर हम देखें तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ओके okay? किसी चीज को टेबल के जरिए समझाना इज वॉट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और सॉरी टेबल के जरिए समझाना इज शेड्यूल और अगर उसको आप कर्व के थ्रू समझा रहे हैं तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा आइए बिल्कुल सिंपल है X axis Y axis zero ठीक है आपको वाई एक्सिस पर कंसिडर करना है प्राइस आपको एक्स एक्सिस पर कंसिडर करना है क्वांटिटी डिमांडेड वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है मैंने आपको पहली साइड में बताया था ठीक है और आगे इसमें अगर हम देखें सरफेस प्रेजेंट कैसे करेंगे बिल्कुल ईजी है ये क्या लिखा है यहाँ पे what is this that is negative relation ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिल्कुल बात खत्म जब भी कभी नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो कर्व बनता है स्लोप डाउनवर्ड्स इस तरीके से ठीक है डिमांड कर्व आप ऐसा बनाएंगे आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं ये आपकी चॉइस है इसको डी से डिनोट करना सीखेंगे ठीक है स्लोप डाउनवर्ड्स और ये क्या है आपका डी डी मतलब आपका डिमांड कर्व को डिनोट कर रहा है सर इसको प्रेजेंट तो बताइए रिलेशनशिप इस पर प्रूफ हो रही है क्या बिल्कुल हो रही है आइए देखो यहां पर मान लीजिए अभी प्राइस पी था पी ई e पर कॉम्बिनेशन बना रहा है और क्वांटिटी कितनी है Q price P quantity Q okay sir price अगर हम बढ़ा दें बढ़ा लो भाई आपकी मर्जी है ये प्राइस आपने यहां पर बढ़ा दिया पी से P1 इसको कर दिया अब नतीजा तो देखिए क्या निकल कर आया जब प्राइस आपने P1 पर बढ़ाया तो नया कॉम्बिनेशन आपको E1 पर मिला और वो साफ साफ बता रहा है कि क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो गई ठीक इसी तरह अगर प्राइस कम कर दिया जाए P2 पर तो आप देखेंगे क्वांटिटी Q2 पर बढ़ जाती है इज दट फाइन तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप जो कर्व है वो प्रेजेंट करता है ठीक है एक बार दोबारा से schedule is a tabular presentation curve is a graphical presentation ये हमारा टेबल है और ये हमारा ग्राफ है कर्व है ठीक है आप लोगों के पास एक मिनट का टाइम ऑब्वियसली इसमें नोट करने में टाइम ज्यादा लगेगा फटाफट से इसको नोट कीजिए one minute to you fine okay done तो ये हमने टॉपिक कवर करा इंडिविजुअल डिमांड के लिए ठीक है अगले टॉपिक पर आते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मार्केट डिमांड ठीक है अगला टॉपिक क्या है मार्केट डिमांड अरे सर आपने ये नहीं मिटाया अरे ऐसा है क्या कोई नहीं आइए इसको मुचेंडिस मुडेंडिस कर देते हैं सर हैं ये कौन सी भाषा बोलने लग गए हाँ जी ये नई चीज़ आपके पास ठीक है मुचेंडिस मुडेंडिस ठीक है इसका मतलब क्या होता है वर्ड को तोड़ मरोड़ कर पहले वाली बात कह रहे हैं वर्ड को तोड़ मरोड़ कर ठीक है मार्केट डिमांड का मतलब is quantity demanded by all individuals what क्या बाय ऑल इंडिविजुअल्स और डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा भाई सिंपल है इंडिविजुअल का मतलब क्या था अकेला अकेले की जो डिमांड थी वो क्या थी इंडिविजुअल डिमांड आपने सबको एक साथ जोड़ दिया ठीक है मार्केट में ए बी सी डी करके बहुत सारे आपके जो इंडिविजुअल्स <clears throat> हैं जो बायर्स हैं वो थे उन सब की डिमांड को आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा ओके सर तो सिंपल है हाँ जी बिल्कुल सिंपल है इसको अगर हम शेड्यूल के थ्रू और कर्व के थ्रू समझें तो देखो पहले मैं शेड्यूल बना देता हूं सेपरेटली और कर्व इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो पहले शेड्यूल बना लेते हैं it's very easy that is quantity demanded okay A B C sir D तो लिखिए नहीं डी नहीं लिखना है भाई डी की जगह हम लिखेंगे क्या टोटल ओके सर आगे यहां पर कौन आएगा प्राइस और प्राइस जो मैंने अभी पहले लिया था मैं वही कंसिडर कर लेता हूं that is ten twelve and fifteen ये आ गया ओके सर ए की वैल्यू भी चलिए वही पहले वाले लिख लेते हैं वो ए था हंड्रेड था एट्टी था और कितना था भाई उसके बाद सिक्सटी था बट एवर जो भी था उन्हें लिख दिया हंड्रेड एट्टी और सिक्सटी अब ध्यान दें जो बी है वो एक अलग कंज्यूमर है तो ऑब्वियस सी बात है जो बी का बिहेवियर है वो ए जैसा थोड़ी ना होगा ये टेन पे हंड्रेड खरीद रहा था तो मान लो ये वन ट्वेंटी खरीदता है लेकिन प्राइस बढ़ने पर क्या होगा ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी क्या होगी कम होगी बिहेवियर तो सेम होगा ना भले वैल्यू डिफर कर रही है लेकिन बिहेवियर सेम होगा और बढ़ने पर और कम हो गई सी पहले ही बहुत कम खरीदता था 80 खरीदता था ये फिर 70 हो गया फिर 60 हो गया ये अलग आ गया ओके आगे अब यहां पर अगर हम देखें ये ए कौन है दैट इज आई डी मतलब इंडिविजुअल डिमांड ये बी कौन है आई डी यानी के इंडिविजुअल डिमांड ये सी कौन है आई डी यानी के इंडिविजुअल डिमांड तो ऑब्वियस है जैसे मैंने बोला separate separate separate they are individual demand और सबको अगर आप टोटल कर देते हो तो वो बन जाता है क्या यस मार्केट डिमांड आपने इनको टोटल किया ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300 आपने इसको टोटल करा ये कितना आ गया 260 शॉर्ट टू सिक्सटी रेस आपने इसका टोटल करा ये कितना आया 210 एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू ये जो यहां पर आया है ये क्या है एम यानी के market demand is that clear तो जो सिंपल है बिल्कुल मार्केट डिमांड का मतलब क्या है इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दीजिए और आपका जो मार्केट डिमांड जो रिजल्ट आया है बेसिकली वो मार्केट डिमांड होगा okay that is the presentation through schedule for market demand इसको नोट करिए थर्टी सेकेंड्स उसके बाद कर्व बताता हूँ कर्व थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा note it down done okay आइए शेड्यूल पर आते हैं मैं डेफिनेशन को रब कर रहा हूं होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी उसके बाद <clears throat> आगे जो शेड्यूल है आइए उसकी बात करते हैं और सॉरी कर्व की तो अभी जैसे आपने किया था किसमें किसमें किया था शेड्यूल में ए बी सी अलग अलग सबको लिखा जोड़ा तो आपका क्या कहते हैं मार्केट डिमांड का टोटल वैल्यू निकल कर आए अब यहां पर ए बी ये अलग अलग कंज्यूमर्स हैं इनका ग्राफ बनेगा इनका ग्राफ बनेगा और इसको जोड़कर ए प्लस बी करके हम क्या निकालेंगे यहां पे टोटल और टोटल ही हमारा क्या होगा M K T market demand होगा ओके जी ठीक है सर बनाइए कैसे बनाते हैं देखो भाई इजी है बिल्कुल इजी है ये एक ही बात हो जाएगी यहां पर ये बी की बात हो जाएगी यहां पर और यहां पर आपका मार्केट आ जाएगा एक्स वाई एक्स प्राइस इधर आ गया ये प्राइस सबके लिए रहेगा ये क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पेक्टिव जिसकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड ए के लिए बी के लिए और ऑब्वियसली यहां पर मार्केट आ जाएगी क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग होते हैं तो उनका बिहेवियर भी अलग अलग होगा अगर बिहेवियर अलग अलग है तो डिमांड कर भी अलग अलग होगा ये मैंने डिमांड कर ड्रॉ कर दिया है किसके लिए मान लीजिए ये डिमांड कर डी ए ये ए का डिमांड कर हो गया ठीक है स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो कर भी चॉइस इज योर्स इसका थोड़ा स्टीप कर दिया डी बी अलग अलग बिहेवियर है स्टीप डिमांड कर फ्लैटर डिमांड कर इनका मीनिंग क्या होता है वो अभी हम आगे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर लास्ट डिमांड में करेंगे और ये एक नॉर्मल मैंने डी एम ड्रॉ कर दिया सर इसके भी यहाँ पे कैसे ड्रॉ हुआ देखो भाई बड़ा इजी है मान लीजिए फिलहाल जो प्राइस है वो पी चल रहा है और पी पर जो क्वांटिटी है इसकी है ए वन इसको मैं ए वन नाम दे रहा हूं राइट ऑब्वियसली प्राइस क्या रहेगा कॉमन तो यही प्राइस मैंने फॉरवर्ड करा और इसकी क्वांटिटी आ गई B one okay a common price quantity इसकी ए वन है यही फॉरवर्ड हुआ इसकी क्वांटिटी बी टू है ओके okay. सर प्राइस बढ़ा देते हैं प्राइस महंगा हो गया क्वांटिटी क्या हो गई कम हो गई बिल्कुल सही बात है प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है यही प्राइस आपने फॉरवर्ड करा तो इसकी B2 हो गई इसका थोड़ा कम चेंज हुआ पर इट्स ओके okay, कम हुआ दैट्स इट वो हमें चाहिए okay that is individual demand for A that is individual demand for B अब इसका क्या ले देना देना है मार्केट से यही आपने फॉरवर्ड किया है यही आपने फॉरवर्ड करा है ये टकरा कर ये पॉइंट आया ये टकरा कर ये पॉइंट आया आप यहां पर और यहां पर क्या लिखेंगे बताइए क्या लिखेंगे yes many of you is correct that is A one plus B one ये पहले वाला और कम होने के बाद क्या हुआ that is A two plus B two जो वैल्यूज यहां पर आएंगी वो दोनों की प्राइस पर ये कौन था ए वन था ये कौन था बी वन था तो आपने A one plus B one कर दिया और प्राइस के बढ़ने के बाद जो वैल्यू आई है that is A two and B two वो वैल्यू यहां पर आएंगी so that's why the summation of curves for individual is provides the value of market demand curve okay जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में था इंडिविजुअल्स को एड कर दीजिए उनकी वैल्यूज को वो मार्केट बन जाएगा कर्व्स को एड करने पर आपका कर बन जाएगा राइट डन आइए नोट करें इसको फटाफट वन मिनट इसको टाइम लगेगा आपको नोट करने में फटाफट से पूरा कीजिए डन ओके थोड़ा टाइम इसमें लगा आपको ज़्यादा आइए तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक अपना ख़त्म कर लिया है फिनिश कर लिया है और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेक्शन डिमांड के लिए पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डिमांड भाई क्या होता है तो बेसिक सा फंडा था कि जो भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर खरीदने की रिक्वायरमेंट रखता है खरीदने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं डिमांड कहते हैं at different individual prices different given prices okay उसके बाद आगे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा individual demand and market demand और एक पर्टिकुलर सिंगल कंज्यूमर की डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड और सारे इंडिविजुअल्स को आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया मार्केट डिमांड ओके अब एक सवाल दोस्तों आप लोगों से हमने जो टॉपिक अभी करा और उसमें जो डिमांड था क्वान्टिटी डिमांडेड था उसको हमने चेंज किया चेंज करने में हमने देखा कि क्वांटिटी की वैल्यू कब चेंज हुई थी जब प्राइस या तो बढ़ा था या प्राइस कम हुआ था हमने ये देखा प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो गई और प्राइस कम होने पर जो डिमांड है वो क्या हो गई यस yes, बढ़ गई प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ गई अब आप लोगों से जो सवाल है वो सवाल ये है क्या रिपीट क्या सिर्फ प्राइस में ही चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है सोचिए क्या अकेला प्राइस ही ऐसा है जिसमें अगर कोई चेंज होगा तो डिमांड चेंज होती क्या उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं बताइए yes many of you guess right sir कुछ और फैक्टर्स भी हैं कौन कौन से हैं ओके okay, बताइए कौन सा है सर एक इनकम हमारी पॉकेट मनी जैसे अगर वो चेंज हो जाए तो डिमांड पर असर पड़ता है ओके okay. और कोई बताइए और कुछ इसमें ऐसा होता है एस सच सर और अगर हमें देखें तो क्या ये टेस्ट ठीक है बहुत सारी चीज़ें ओके आइए उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ठीक है अगला हेडिंग जो इस चैप्टर का है वो है डिमांड फंक्शन अरे सर फंक्शन मतलब ओके अभी बताते हैं आपको और करके आप इसको फैक्टर्स या फिर डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं ओके okay? ये क्या है सर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है डिमांड फंक्शन एक चीज याद रखना जहां कहीं पर भी वर्ड आ जाए कौन फंक्शन कौन आ जाए वर्ड फंक्शन तो फंक्शन वर्ड का मतलब होता है डिमांड फंक्शन वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप फंक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ रिलेशनशिप किसके बीच में जो उससे पहले वाला वर्ड है वो और उसके factors repeat demand function sir definition function word जहां पर भी आ जाए आपको ना, नाम याद रखना है क्या रिलेशनशिप किसके बीच में जो उससे पहले वाला वर्ड है यानी कि डिमांड और उसके factor so what is the definition is demand function is the relationship between repeat demand function is the relationship between demand and factors affecting demand अच्छा सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन बताओ आगे पढ़ेंगे लेकिन आप अभी याद अभी याद कर लो supply function is relationship between किस किस में sir supply and factors affecting supply okay very good production function की definition sir it is a relationship between production and factors affecting production तो इन शॉर्ट जहां पर डिमांड फंक्शन या फंक्शन वर्ड आ रहा है उसके अंदर हम वो सारा का सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो प्रभाव डालता है जो असर डालता है किसके ऊपर पहले वाले वर्ड के ऊपर जो यहाँ पर कितना है क्या है डिमांड है ओके अब तो डिमांड फंक्शन में जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका असर डिमांड के ऊपर पड़ता है वो सब हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहला है ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा है market demand function is it fine individual demand function and market demand function obviously हमने डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड करा था तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी आपके दो हैं सर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कौन कौन से हैं सी डी से डिमांड एफ से उसके फंक्शंस डिनोट कैसे करते हैं P P R Y T and E sir ये क्या लिख दिया हाँ जी ये शॉर्ट फॉर्म है यहां पर डिमांड को अफेक्ट करने वाले ये पांच फैक्टर्स हैं पहला है पी दूसरा है पी आर फिर है वाई फिर है टी और फिर है ई e. ये पांच फैक्टर्स हैं अगर इनमें कोई भी चेंज हो तो डिमांड पर <clears throat> असर पड़ता है सर पी का मतलब पी का मतलब है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी जो हम हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या रिलेटेड कमोडिटी ओके कोई दूसरी कमोडिटी का price Y is income of the consumer अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो okay T is taste and E is expected price दो प्राइस आ गए भाई बल्कि तीन आ गए पी मतलब प्राइस उस कम्युनिटी का प्राइस पी आर मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी का प्राइस रिलेटेड और ई e मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस एक प्राइस तो जो आज होता है एक संभावना है आने वाले टाइम में क्या होगा that is what expected price is that fine आगे बढ़ते हैं उसके बाद अब अगर हम बात करें किसकी मार्केट डिमांड की सर इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं तो इसमें D is function of P P R Y T और ई e. सर ये तो आपने सेम ही लिख दिया हाँ जी बिल्कुल सेम लिखा है कोई फर्क नहीं है ये सारे पॉइंट मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हम इसमें ऐड करेंगे that is N and again is Y D so N is इन पांचों का मीनिंग तो आपको पता ही है इंडिविजुअल वाले हैं एन का मतलब क्या होता है एंड वाई डी का मतलब क्या होता है so N is population number of consumers population and Y D is distribution of income okay okay? So that is the scenario of demand function और ये टॉपिक हम अपने डिमांड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अब इस स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आज जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि डिमांड फंक्शन में हमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर करने पड़ते हैं तो ये आपके सारे इंडिविजुअल के हैं और ये सभी आपके दो पॉइंट आपके जो एक्स्ट्रा हमने इसमें जोड़े ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं सो थैंक्स फॉर टुडे आज जो हमने किया है आप इतना कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था बस फिर भी आप इसको रिवाइज करिएगा डिमांड की डेफिनेशन क्वान्टिटी डिमांड की डेफिनेशन डिमांड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए इंडिविजुअल और मार्केट सिंगल कंज्यूमर के डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड और अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो मार्केट डिमांड क्वेश्चन था कि किसी कम्युनिटी को सिर्फ कुछ कम्युनिटी की डिमांड को सिर्फ क्या उसका प्राइस ही अफेक्ट करता है नहीं बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और वो कौन से हैं वो ये सारे हैं ये सारे हम शुरू करेंगे इन डिटेल अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है थैंक्स फॉर टुडे मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट स्लाइड में थैंक यू बाय